guys, welcome back di channel saya Little Tree bersama saya Edward uh, Hari ini, hari Minggu, jam 7.18 pagi uh, Tadi pas saya bangun kebetulan saya pikir-pikir Wah, hari Minggu enaknya ngapain ya Saya udah lama gak liburan Terutama ke City, Melbourne CBD Jadi saya tinggal di Australia Uh, jadi terakhir saya ke Melbourne CBD 2 tahun yang lalu sekarang ini 27 Februari hari Minggu 2022 jadi dua tahun lalu tepat gitu. nah ini saya pikir-pikir tadi wah ah gimana ya perubahan Melbourne CPD sejak pandemi ini kan sudah dua tahun nih after covid nih ceritanya tapi covid belum berakhir masih uh, seru karena banyak perubahan karena sejak pandemi itu pasti saya asum banyak retail yang on and off dan pastinya ada pendatang baru pendatang baru retail maksudnya saat ini tourism belum belum dibuka kemungkinan bulan depan untuk tourism jadi saat ini Australia benar-benar ngandalin domestic tourism uh, karena beberapa waktu lalu itu Australia sempat uh, buka tutup perbatasan antar state jadi benar-benar terutama Victoria benar-benar terpukul kondisi ekonominya banyak orang kerja dari rumah uh, tapi saya tidak mau bahas itu lebih bah lebih jauh tapi yang jelas saya mau ajak kalian mau bagi informasi tempat main di Melbourne CBD mulai dari Flinders Station St. Paul's Cathedral Yara River dengan Southbank Bank Premonit dan masih banyak lagi kemungkinan ini nanti uh, saya berangkat pakai kereta karena saya pikir-pikir kayaknya ini mulai udah mulai rame karena uh, curfew dan segala re, uh, restriction udah mulai dihapus kan udah dari beberapa bulan lalu jadi kemungkinan saya sun banyak orang sekali jadi cari parkir susah kalau kita pakai mobil saya tinggalnya jauh sekali jadi daripada saya jauh-jauh nggak dapat parkir dan parkir andai kata dapat pun pasti mahal karena hitungannya jam-jaman uh, lebih baik saya naik kereta gitu uh, jadi kita siap-siap dulu saya siap-siap dulu kalian saksikan oke okay? A few moments later. Ya, sekarang kita udah sampai di station. Uh, di kota itu problemnya satu, tempat parkir. Jadi saya lebih milih kereta. Jadi aman. Sekarang saya harus ngecek Mikey saya. Jadi tiket kereta masih valid karena udah dua tahun lebih oh masih ada stick 10 dolar karena ada dua tahun lebih saya enggak, enggak naik kereta <laughs> jadi ini pertama kali saya naik kereta setelah dua tahun oke okay? mari masih ada 12 menit ke Flinders Street jadi kita turun di Flinders Street jadi Flinders Street itu uh, Stasiun utamanya dari seluruh Victoria itu pasti transitnya di Flinders Street ngumpulnya di Flinders Street entah dari regional atau dari another satu pasti kumpulnya di Flinders Street entar at least ya masih ada waktu jadi 12 menitan jadi ini keretanya guys ya sekarang kita keretanya mau, mau menuju ke arah sana ya. Two thousand years later